blow አንቺን ሸጋ መርጦሻል ወዶሻል ልቤም አንቺን ደስታዬ ባንቺ ነው ሽልማት ሽልማቴ ደርሰሻል ዙፋኑን ሰጥቶሻል በእኔ ላይ ሆነሽ አንቺን የሸጋ መርጦሻል ወዶሻል ልቤም አንቺን ደስታዬ ባንቺ ነው ሽልማት ሽልማቴ ነግሰሻል ዙፋኑን ሰጥቶሻል በእኔ ላይ እናት ውስጤ አመናት ልቤ ይሰጠኝ ፍቅር እሷም እንደሌላ እስከማቀው ባገር ከተማ የምትሆነኝ የምትስማማ ምትወደድ እንደ ውብ ዜማ ለእኔ እንዳንቺ ሚሆን የለም ነይ ነይ ነይ ማሬ ጆሮ አትስጪ Thank you.